नमस्कार यो ट्युटोरियलमा हामी जियोजेब्रामा रेडियन र सेक्टर सम्बन्धी कार्यहरू गर्छौं यो ट्युटोरियलको मुख्य उद्देश्य तपाईहरुलाई जियोजेब्राको इनपुट बार र कमाण्ड बारको जानकारी दिनु रहेको छ प्रारम्भिक जियोजेब्रा प्रयोगकर्ताहरुले spoken-tutorial.org मा इन्ट्रोडक्सन टु जियोजेब्रा र एंगल्स एन्ड ट्रायंगल बेसिक हेर्नु होला यो ट्युटोरियलमा म उबुन्टु 10.04 LTS र GeoGebra 3.2.4 संस्करण प्रयोग गर्छु यो पाठमा हामी रेडियनको मतलब र यसलाई कसरी बनाउने जान्ने छौं जीवाको लम्बाई र त्यसले बनाएको कोण बीचको सम्बन्ध र सेक्टरको क्षेत्रफल निकाल्न सिक्छौ हामी जियोजेब्रा को निम्नलिखित टुलहरू प्रयोग गर्छौं circle with centre and radius circle arc centre between two point र सेगमेन्ट बिटवीन टु पोइन्ट्स चित्र बनाउने निर्देशन इनपुट बारमा टाइप गरेर पनि दिन सकिन्छ यो जियोजेब्रा मा अब हामी circle with centre and radius tool प्रयोग गरी 5 अर्धव्यास भएको वृत्त बनाउँछौं म केन्द्रबिन्दुलाई ओरिजिनमा राखेर एउटा 5 अर्धव्यास सहितको वृत्त बनाउँछु वृत्तमा दुईवटा बिन्दुहरू राखौं B र C अब हामी यी दुई बिन्दु बीचको चाप पूरा गर्छौं म चाप बनाउन circular arc with centre between two points मा क्लिक गर्छु म वृत्तको मध्यबिन्दु A मा क्लिक गर्छु अनि B र C मा पनि यसले चापुरा गर्छ याद गरौ जीवाको लम्बाई D बराबर 5.83 रहेको छ हामी यो चाप हटाएर अर्कै तरिकाबाट बनाउँछौ इनपुट बारमा निर्देशन दिएर पनि चाप बनाउन सकिन्छ यहाँ रहेको आयतकार बक्स इनपुट बार हो इनपुट बार नजिक तीनवटा ड्रप डाउन बक्सहरू छन् यहाँ तपाई केही फंक्सन्स अथवा प्यारामिटरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र यो कमाण्ड कि हो जहाँ तपाई जियोजेब्रा विन्डोमा ड्रइङ पूरा गर्न सक्नुहुन्छ अब म यहाँ चाप टाइप गर्न थाल्छु तपाईहरु याद गर्न सक्नुहुन्छ यसले मेरो लागि निर्देशन पूरा गरिदिन्छ मैले यो निर्देशन ड्रप डाउन बक्समा पनि हेर्न सक्छु मैले चापमा क्लिक गर्दा तपाईहरु याद गर्न सक्नुहुन्छ निर्देशन ठूलो ब्राकेट सहित त्यहाँ देखिन्छ मैले ठूलो ब्राकेटको बीचमा क्लिक गरेर एन्टर गरेपछि निर्देशन आफै हराउँछ हामीले अहिले प्रयोग गरेको चापको निर्देशन वृत्त र दुई बिन्दु बीचको परिचय दिनको लागि हो हामीले वृत्त र दुई बिन्दुहरुको बीचको परिचय दिनुपर्छ किनकि बीचमा चाप बनाउँदै छौं अल्जेब्रा बाट हामी देख्न सक्छौं वृत्तलाई सानो c ले जनाइएको छ भने दुई बिन्दुलाई ठूलो b c ले जनाइएको छ त्यसैले हामी यहाँ निर्देशन यसरी टाइप गर्छौं आर्क सानो c ठूलो b र फेरि ठूलो c इन्टर थिच्नुहोस् मा क्यापिटल स्मल मिलाउनु पर्छ अब चापको रंग र मोटाई परिवर्तन गरौ जुन यहाँ अब्जेक्ट प्रपर्टिज बाट गर्छौं हामी कलरमा गएर रातो स्टाइल स्टाइलमा गएर मोटाई बढाउँछौं विचार गरौ चाप अब बाक्लो रातो चाप पर्नेको छ अब हामी दुई रेखाखण्ड AB र AC बनाउँछौं यसलाई पनि दुई तरिकाबाट गर्छौ हामी सेगमेन्ट बिटवीन टु पोइन्ट टुलमा क्लिक गरौं र A र B मा क्लिक गरौ यसले AB खण्ड पूरा गर्छ हामी इनपुट बारबाट पनि निर्देशन दिन सक्छौ हामी सेगमेन्ट ब्राकेटमा capital A comma capital C लेखी एसी खण्ड पूरा गर्छौ अब हामीले चाप BC पूरा गर्यौं AB र AC खण्ड बनाऊ अनि सेक्टर BAC अब हामीले A ले BC चापसँग बनाएको कोण हेर्छौं यो कोणलाई हामी अल्फा भनौं यहाँ ड्रप डाउन बक्समा पनि छान्न सक्छौं कोड बनाउने निर्देशन क्यापिटलमा BAC हो जियोजेब्रामा हामी निश्चित कोण नामकरण नियम पालन गर्छौं यहाँ हामी देख्न सक्छौं अल्फाले मध्यबिन्दुमा बनाएको कोणको मान 66.78 डिग्री रहेको छ एक रेडियन भनेको मध्यबिन्दुमा अर्धव्यासको लम्बाई समान लम्बाई रहेको जीवाले बनाएको कोणको मान हो हामीले कोणलाई रेडियनमा परिवर्तन गर्न यहाँ विकल्पहरूमा क्लिक गरेर रेडियन रोज्न सक्छौं हामी देख्न सक्छौं अल्फाको मान अहिले 1.17 र्याड छ हामी चापको लम्बाई बदलेर यसलाई 1 र्याड बनाउन खोज्छौं याद गरौ चापको लम्बाई d बराबर 5 रहेको छ र केन्द्रबिन्दुमा अल्फाको मान 1 रेड रहेको छ हामीले 1 को व्याख्या गर्यौ र यो भनेको चापको र अर्धव्यासको लम्बाई बराबर हुँदा केन्द्रबिन्दुको कोणको मान हो भनेर नि देख्यौ 1 को मान डिग्रीमा कति हुन्छ मैले अलिकति जुम आउट गरे अब यो चापको लम्बाई अर्धवृत्त जति बनाऊ ताकि चापको लम्बाई पाई ए बनोस, जहाँ ए भनेको अर्धव्यास हो त्यो अघि म कोणलाई डिग्री बनाउँछु किनभने हामीलाई 1 रेडको मान डिग्रीमा चाहिएको छ हामीले देख्यौं कि चापको लम्बाई पाई ए हुँदा अल्फाको मान 180.21 डिग्री छ र यदि मैले वृत्त पूरा गरे भने अल्फाको मान झन्डै झन्डै 360 डिग्री हुन्छ तसर्थ यी दुईबाट हामीले याद गर्न सक्छौं कि वानराइट को मान 57.32 डिग्री हुन्छ अब हामी चापको लम्बाई व्यास र कोणको बारे बुझ्छौं त्यसको लागि अर्को कोण थीटा जसको मान रेडियनमा अल्फा डिभाइडेड बाई 57.32 भएको मान्छौं याद गरौं ठिटाको मान रेडियनमा छ तर यहाँ प्राविधिक गडबडीले गर्दा डिग्री देखिएको छ हामी यसरी थीटा प्रयोग गर्न जारी राख्छौ र एंगल युनिट रेडियनमा बदल्ने छैनौ किनकि हामी आर्कको लम्बाई र बनेको कोण प्रयोग गरी एउटा फर्मुला देखाउन चाहन्छौ फर्मेटिङको समस्याले यो फर्मुलालाई यसरी मात्रै देखाउन सकिन्छ अब हामी जियोजेब्रा विन्डोमा टेक्स्ट हाल्छौं जसले आर्कको लम्बाई र बनेको कोणको सम्बन्ध देखाउँछ कसरी टेक्स्ट लेख्ने भनी जान्न कृपया angle and triangle basic tutorial हेर्नु होला जब मैले चापको लम्बाइमा परिवर्तन गर्छु कोणको मान परिवर्तन भएको याद गरौ चापको लम्बाइ र कोण बीचको सम्बन्ध यस्तो हुन्छ d बराबर r थीटा जहाँ d भनेको चापको लम्बाइ r भनेको वृत्तको अर्धव्यास र थीटा केन्द्रबिन्दुमा बनिएको रेडियन कोण हो अब हामी एउटा कार्य हेरी आफूले बुझेको कुरालाई प्रयोगमा ल्याऊ हामीले सिकेको कुराहरूबाट सेक्टरको क्षेत्रफल a स्क्वायर थीटा को आधा हुन्छ भने साबित गर्नुहोस् जहाँ a अर्धव्यास हो थीटा केन्द्रबिन्दुको रेडियन कोण हो र सूत्र क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर थीटा को आधा हो सेक्टरको क्षेत्रफललाई क्वाड्रेन्टको क्षेत्रफलसँग दाजेर काम गरौँ यो कार्य पूरा भएपछि यस्तो देखिन पर्छ हामी सेक्टरको क्षेत्रफल यहाँ वृत्तको चारै भागसँग दाजेर निकाल्छौं म स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई आभार व्यक्त गर्छु जुन टक टु अ टीचर प्रोजेक्टको एउटा भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ थप जानकारी यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ सहभागिताको लागि धन्यवाद र कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु नमस्कार